Para poder verte Dale un rato más Yo quiero verte Quiero vente un rato más Vente un ratito, por favor Te lo pido yo Mami, no puedo verte más Te juro no vale la pena Te juro por dentro me quema Que no es mi nena Yo quiero verte más Mi vente más lento a mí Ya no sé lo que haces si estás sin mí Hoy en día ya no soy más así Era un gil con vos, mami, yo era bueno Te convertiste en mi veneno Lento, mami, lento, ah. Fuego, mami, fuego, ay Y no lo empecé si no lo hace, si ven y fuma, te lo va a aprender. Mírame, mami, como estamos ahora. Mírame, mami, como estamos ahora. Estamos con los guachos fumando y tirando unos temas de rato. Estamos acá fumando de esa verde que no es barato Y mírame mami los días de ahora como estamos tanto A mí me gusta ese booty y lo veo de a rato y lo escucho Mírame mami como estamos ahora Mírame mami como estamos ahora y tirando unos temas de rato. Estamos acá fumando de esa verde que no es barato. Y mírame, mami, lo día y la como estamos tanto. A mí me gusta ese booty y lo veo de